চ' নমস্কাৰ বন্ধুসকল কি খবৰ আৰু আজি আমি ফুটবল খেল এখন খেলিবলৈ গৈ আছোঁ বেলতলা বেলতলাত খেলিবলৈ গৈ আছোঁ আমাৰ টীমটোৱে এইটো মোবাইল বহুত ভাল মোবাইল পেন খুলিব লাগিব পেন খুলিবই লাগিব মজা আয়া বন্ধুসকল এইডোখৰ নাম হেনো ঘোঁৰাঘা জেগাডোখৰ প্ৰথমবাৰ দেখিছোঁ আৰু আহিছোঁ প্ৰথমবাৰ ঘোঁৰাঘা জেগাডোখৰ দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগিছে বহুতে মজা আৰু ৰাস্তাটো আৰু মজা তো বলক আমাৰ লগে লগে মানে আমি য'লৈ গৈ আছোঁ আমাৰ লগে লগে বলক আমি আপোনাক লৈ গৈয়ে আছোঁ আৰু এনেকৈ হ'লে কেনেকৈ হ'ব বন্ধুসকল আমাৰ লগত স্কেম হৈ গ'ল মানে খেলিবলৈ যোনপিনে যায় সেই ৰাস্তাটো এইটো নহয় সেই ৰাস্তাটো আমি আগতে এৰি থৈ আহিলোঁ <laughs> আমি ৰাস্তাবোৰ চিনি নোপোৱাৰ কাৰণে কি যে হৈ যায় আৰু উপায় একো নাই বন্ধুসকল এনেকুৱা ভুল সকলোৰে হয় মানে আমি আগতে এই ৰাস্তাটো আহি পোৱা নাই ন চ' এটা দুটাতো ভুল হ'বই ন এনেই ৰাস্তাই যোৱা মানুহবোৰক অকণমান ধেমালি কৰিছিলোঁ আৰু মানুহটোৱে বেলেগ এজন মানুহকে মাতিছিলে নামেৰে কিন্তু মই মাতৰম কৰি দিলোঁ বন্দে কোৱাৰ দৰে শুনিলোঁ সেইকাৰণে ময়ো মাতৰম বুলি কৈ দিলোঁ আৰু বন্দে মাতৰম এইখন চক বন্ধুসকল দলং এতিয়া আমি দলঙৰ ওপৰে খেল খেলিবলৈ গৈ আছোঁ ৰাস্তাটো এডোখৰলৈকে চিনি পালোঁ বাৰু বাকীডোখৰ চিনি পোৱা নাই লগৰখন গোটেইখন গোট খালে সুধিব লাগিব কোনপিনে যায় কোনপিনে নাযায় কাৰণ কোনোবাই নহয় কোনোবাইতো জানিব ন কোনপিনে যায় তো ব'লক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক আমি গৈ আছোঁ আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো এনজয় কৰক nyakas gitu bergerak saya saya mau saya sih suara biasa empat hon mari takut mukhren hoy ini ke jagat mukhre mati bola beya no lo karena hone mari sedio Set, set, set. Udah baik, Helonia. Gue itu suka. Tuh, itu. সেয়া ভগৱানক প্ৰণাম কৰি পিনে গৈ আছোঁ ৰাস্তাটো ভুল নহ'লে হয় আৰু আগতে হে এবাৰ নহয় দিয়ক মানে ভুল নহয় মানে ৰাস্তা ভুল নহয় গোটেইকেইজন একেলগতে গোট খাই পিনে অকণমান আলোচনা কৰিম কোনপিনে ৰাস্তাটো যায় মানে খেল ক'ত হৈছে আৰু কোনপিনে যায় কাৰণ আমি নজনাকৈ আহিলোঁ ৰাস্তাটো দুই এজনে জানে দুই এজনে জানে কিন্তু সকলোৱে নেজানে দিয়ক ৰাস্তা ৰাস্তাটো মজা লাগিছে একদম পূৰা ঠাণ্ডা হৈ গৈছে এই বলি চাই আহিলি নেকি ছোৱালী বুলি हाँ भाई कैसी लगी मजा आया বাহ বাহ কি ডাইলগ মিলালো মই শ্বৰ্টকাট এটা থকা এইটোৱে শ্বৰ্টকাট আছিলে কিন্তু বাহ নকলে যে সিহঁতি বাকীৰা আহিছে নাচা বাকীৰা চিনি পাব লাগিব নেকি হয় নে নহ'লে ফোন মাৰিব নহয় এইফালে ওলাব পাৰিলেহেঁতেন খালি এইফালে ৱাল এখন মাৰি দিলে এটা এইটো এটা ইটা পেটা আছে চলি আছে নহয় এতিয়া চলি আছে তলত ভৰাই দিয়া নাই সন্মান মই বাইকবোৰ কথা দেখিছে এই চিগনেলটো বহুত দি থাকে চিগনেলটো ঠিকে দিছিলে ইয়াত চিগনেল দিলে মানে অকণমান ইয়াতে ৰখি গোটেইকেইজন ইয়াতে ৰখিম এতিয়া আলোচনা কৰিম কোনপিনে ৰাস্তাটো আছে এই আৰু এইটো এইটো ৰাস্তাহে হ'ব লাগিব জানো সুধিলে গম পালোঁ ৰাস্তা চিনি পোৱা গ'ল চিধা চিধাই আমাক কৰোৱাই পালে <laughs> বাকী কথা বাদ দিয়ক বন্ধুসকল আমাৰ কিন্তু এই ৰাস্তাটোত গৈ বহুত মজা লাগিছে কাৰণ দুপিনে দুখন পথাৰ মাজতে ইমান মজা এটা আলি ইউটো মজা লাগিছে খালি ইউটো মজা অ' জুই মায়ে কেইটা হ'ব লাগিছিলে বে কথাখিনি ভালকৈ শুনি গ'লহেঁতেন নে হেডফোন হৈ যায় নহয় ন হেডফোন হৈ ৰাস্তা ভুল হোৱাৰ পাছতো যে পালো কি মজা লাগিলে এই খেল মজা হ'ল খালি এইফালে যাব তেতিয়া বাইকখন ইচাৰ হোৱা নাই এইফালে যাওঁগৈ বাই এইডোখৰ আহিলেই এইফালে যাব বোলে অঁ এই বাইকখন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে অঁ অঁ বোলক এইফালে যায় হেনো এইফালে যায় তেতিয়া বাইকখন বেয়া হৈছিলে ভাল কৰিলে তোৰ বন্ধুসকল মইতো বহুত ভাল লাগিছে কি ক'ব আৰু মানে এয়া মজা গ'ল খালি লুকিং মিৰ ভাঙিম বুলি ভাবিছ নি ঐ পিছনে ছোৱালী চাই আছে আৰু তই কি চাই আছো ঐ আকৌ কোনটো মানে আহোঁতে বহুত দেৰি দেখিছিলে অহ কি মজা বুলি কৈছোঁ ন বেলি ডুবিছে আৰু সেউজীয়া ন চব পিনে ভাল লাগিছে আৰু একো বুজাব নোৱাৰি ইমান ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকে দেখিবলৈ কেনে পাইছে কমেণ্ট কৰি জনাব কমেণ্ট বক্সত মানুহ কাঢ়া আমাৰ হয় জিকিবতো লাগিবই ৰঙলৈ আহিছোঁ যেতিয়া যুঁজি যাম বুলি কিবা খোৱাব পকৰি কি ল'বা পুখুৰী চুখুৰী খাই এতিয়া আকৌ গৰমকৈ হ'লোঁ বাহ বাহ মজা আৰু এতিয়া কাৰণ পুখুৰী চুখুৰী খাই পিনি ঘৰতকৈ ৰাওনা হৈছোঁ আকৌ ঘৰ পাইছোঁহি যে খেলখন জিকিলোঁ আৰু মজা লাগিলে খালি দেই আজি চ' আজিলৈ ইমানেই গাইছ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে যদি লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যোন যোন নতুন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব Nói nhầm bắt Bye bye.